Hari ini saya nak bawa uh, sahabat-sahabat semua membuat kayuhan daripada Jalan Kenari menuju ke PG Famosa ataupun lagi satu nama famous ialah 541. Selamat sejahtera dan sawadee krap sahabat-sahabat EP ke-8 Kali ini saya perkenalkan tracks Jalan Kenari ke PG Famosa. Selamat datang ke Expansion Team Channel. EP kali ini kita berada di Bayar Lepas, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan tracks ke PG Famosa ataupun satu lagi nama popularnya iaitu 541. Track ini bermula di Jalan Kenari, Bayar Lepas, Pulau Pinang.

akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Sahabat-sahabat Jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2 km okay? Jadi kita akan sampai di satu persimpangan di sini okay? Di mana simpang ke sebelah kanan Akan bawa kita pergi ke glasshouse Ataupun skylight Untuk kali ini kita akan gunakan jalan straight Jalan terus Untuk pergi ke PG Formosa Ataupun 541 okay? Jadi jom kita teruskan perjalanan sahabat Setelah kita buat kayuhan lebih kurang 2.5 km Kita akan sampai di sini ah, Tempat ni dinamakan Victory Jadi merupakan satu tempat yang cantik Kita boleh berehat sambil mengambil beberapa keping gambar kenangan Okey, jadi semua boleh enjoy lah dekat sini Jadi kita saksikan suasana dekat sini Okey, sahabat, jadi sampai di sini uh, kita akan ada satu simpang di mana sahabat-sahabat perlu ambil perhatian. Okey, kita akan guna simpang di sebelah kiri ini untuk pergi ke PG Famosa ataupun 541. Uh, ah, di sebelah kanan merupakan lagi satu simpang untuk pergi ke destinasi uh, yang lain. Jadi kita gunakan simpang di sebelah kiri. Okey, uh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sini kita ada tiga junction. Okey, junction di sebelah kiri straight dan juga junction ke sebelah kanan. Okey, jadi kita akan guna denai kecil uh, daripada jalan jalan terus ataupun uh, junction tengah. Okey, untuk pergi ke PG Formosa ataupun 541. sahabat-sahabat sekalian Jadi sebenarnya kita sudah hampir sampai ke PG Formosa Ataupun 541 Sampai di sini uh, kita akan jumpa lagi satu simpang okay. Jadi kita kena ambil simpang di sebelah kiri Untuk naik ke PG Formosa ataupun 541 okay. Jom kita panjat dekat sini Okey, sahabat-sahabat. Jadi kita sudah pun sampai ke uh, PG Pharmosa ataupun 541. Jadi, apa kata kalau kita lihat keliling area dulu. Uh, destinasi kita bagaimana keadaannya. Okey. ini sahaja untuk video kita pada kali ini untuk buat masa sekarang saya ucapkan terima kasih dan selamat so, datang